cerveau, cerveau, Le professeur euh, il, euh, il a dit que mon cerveau, il était presque mort. Que ça a pris que 10 secondes pour le copier, mon cerveau. Une seconde par, par neurone, hein, oui. Ah, moi, moi, ce que j'aime dans la vie, euh, c'est surtout lancer des trucs. Ah, toutes sortes de trucs. Tant que c'est un truc, je le lance. Des trucs, je lance. Hop. Je lance tout. Vous auriez un rocher Comme ça, quand je pars, je le prends et je le lance sur les gens. Non Vous n'avez pas de rocher Moi, bah, je peux vous lancer vous, alors. Attendez, ne fuyez pas je veux juste vous balancer par la fenêtre. C'est pas grave de voler par la fenêtre.